jan kunne da gargadi ga masu zagin takari Allah ne mai zamani shi ya bani lokaci gashi kana tsokaci amma ni ban da lokaci Allah sarki takari masu neman halali maza da mata na ta aiki ba batun harami dan uwa kama ka inda hali salin zami ka daina aibata su sannan ka daina janku ko ina akwai na gari ta garin bayawa yalla yan uwana alu sa'iduni sakon ya je gare shi ya san muna da yanci ba mu zaman banci domin muna da aiki ka kira su karuwai to zaka yola dama karshe ka sha azaba takarun na da martaba cikin kasar saudiya zama suke na lafiya miyar su sai da bamiya nijar najeriya malam na ce hada da zambiya